وحداني صار الليل مريح فيك زولي توجور خلي مع راسي جوانا جفيت وإفاسي يما خايفة نباسي مشاكل حايب لي فيتي ليش يومي كلاسي طريقي لازم نطراسي اي لو كان تشوفي يا يما وليدك ضاع يما توجر مستولة يما كاشوك حولة يما ويكارة البلاد يما وميزان عيشينا يما حايب بمكيتا يما عيلي بالخير حايب نروح نروح نروح نروح هاد البلاد عينا الحياة ملينا نروح نروح عشقت المعيشة مور البحور فكادو في ضاري عراقة في باري خايف ما منوليش اللور من البلاد عيانا من الحياة ملينا فكوانا قاد النور من البلاد عيانا من الحياة ملينا فكوانا قاد النور لو كتشوف فيا يما وليدك ضاع يما توجر مسطولة يما يا شوك حولة يما راه البلاد يما طمي زرع عيشينا يما حايب بنكيتا يما عيلي بالخير هاد البلاد عينا الحياة ملينا نروح نروح لو كان تشوفي يا يما وليدك ضاع يما توجور مسطولة يما كاشي وكحولة يما وكره البلاد يما وميزان عيشينا يما حايب بنكيتا يما عيلي بالخير حايب نروح نروح نروح البلاد عيانا يا حياة ملينا بنروح بنروح لو تشوف هي يما وليدك ضاع يما وجر مستورة يما كاشي وكحولة يما وكره البلاد يما ضل جرع شينا يما حايب بنكيدة يما